Ютубе Фармьюзик представляет. Xatoyim bilib, bosh kelib yurdim yuragim yillab xatoyim bilan bosh egdim kelib xatoyim bilib bosh egdim kelib hey xatoyim bilib bosh egdim kelib ютубе фармьюзик